Bom dia, cara minha, bom dia, passeia. Meu nome é Roland Buckley. Eu gostaria de parabenizar Pageia, Instituto de Pesquisas Xamânicas, para 29 aniversário de sua trabalho e pesquisa maravilhoso dentro do Brasil. Todo mundo aproveita esse dia incrível. Eu encontrei Carminha Lervi há 20 anos atrás, na Esalen, Califórnia. Naquela época, professor Michael Hanna convidou nossa querida mestre Caminha Lervi compartilhar as pesquisas dela como um, arquétipo de Madonna Negra. E um, isso foi, para mim foi chave de vida. Eu entro na visões durante a noite. Na próxima manhã eu entro um, piscina de águas térmicas que fica lá na isla, na beira do Oceano Pacífico. E embaixo desse precipício foi baleias brincando durante o nascer do sol. Quando eu estava ainda no processo de integrando essas visões, que foi um, acessado pela essa apresentação da nossa Carminha. Então, quando eu mandei uma carta para a Carminha, um, ela, se eu pararia visitar o Brasil, eu foi, fica com muita surpresa de resposta dela. Qual é o nome? Sou eu? Workshop. Então, eu ia para o Brasil, como um professor, em vez de só estudante. Claramente, sempre nós estamos estudantes para vidas e vidas. E um, eu também gostaria de convidar a todos para um evento especial. Eu estou convidado para ensinar meu próprio workshop ativação de seu potencial realizador que vai acontecer na Pageia, 9 e 10 de novembro. Então, todo mundo aproveitar tá esse dia de celebração de 29 aniversário da Pageia. Em contribuições, vocês tudo junto está fazendo para Brasil. Até logo.